way to Sea Life Center. Stellar Sea Lion. That's whoa. Lakad lang kami. Hi friend. Hi friend. Where are we going? We're going to the Sea Life Center. We're gonna go. We're gonna go see the fish. Hayop. Mga hayop. Hayop. <laughs> Mga animal. Ano pupunta natin? Yung blue dun. <laughs> Layo pa. Kapit tayo. Lumakad kami, exercise, exercise. Dami nating kinain. Diba dami, ka, dami nating kinain kanina, diba? Kaya naglalakad kami. Ako naglalakad kami yeah. para exercise. Maging sexy kami. Yan. Sipag kami. Vacation home. Yan. Oh, at sushi. Dito pala sa sushi. Ano? Sa sushi. Oh, yeah. Sakit na. Tawid <laughs> siya tayo kasi dapat din na tayo tumawa. <laughs> Ayun o. Oh. Nice car. This car. Sana pag matanda din ako, may may sakyan ako. Pagtatanda ka pa? Kasama ko si Jay. <laughs> yeah, siya yung nasa driver seat mm. ha. Nakakapag-drive ka na ulit. No? hindi, wala pa rin akong license. Wala pa rin, basta siya yung DIY ka ba? Pang, pang sampo. <laughs> from is the Yeah. Science Center. We're going up the elevator. <laughs> Ready? Where? I don't know. Touch it. Touch it. No, touch it. Touch it. Touch that. See what happens. Ew. Charot. Pinahawak mo? Inahawak niya? This one? Yeah. At this one. Ah! <laughs> ano mangyari? Baka gumalaw eh. Buhay pa ba sila? Buhay na. Patay na eh. Ay! Ah! Gumagalaw. Ayan sila. Ito. Siriano to. Ay! <laughs> <laughs> Patay na eh. Buhay, buhay. This not a touchdown. oh. Yeah. Buti pa sila may love life. Sweet. <laughs> Sweet. Sweet. Sweet. Natatakot nga siya eh. Yung nanay nga natatakot, yung anak pa kaya. Oh! <laughs> <laughs> ano nakikita mo? Nakikita ko, nakikita ko kinabukasan mo. <laughs> Alright, we're going to the lower floor. A lot more stuff here. Now we can see the seals that we saw earlier upstairs we're waiting for for everyone else. Keep warm. 43 degrees. Air temperature. Okay. Hello. What's up, man? What's up, man? King crab ba yan? Ito, king crab. is a queen crab. Queen crab. wow. Rockfish to, rockfish, Diba? <laughs> Turn over. Roll over. Wow! See? Show off. Alam nila. Pwede ka pala dito ka. Yeah, pwede ako magtrabaho dito. Roll over, roll over. Ganyan. Ganyan Ay, turn over. Oh. Eh, gumanyan, gumanyan ako. Oh. Yeah. Huh? Oh, oh, oh, oh. <laughs> Oh, oh. oh.